Viszont ide is kéne. És itt? Itt mi van? Basszod meg. Itt mi is van gyereke? Mondjátok már! Itt mi a fasz? Laci, még kellett volna az a kópakar, de ne rohadjál meg a kurva egyes kecsis anyag tökén hátán, rohadjál egy rendszeres kurva anyám rekké. Baszodjál ketté, te kurva faszopó. Jó, de én mégis hogy fogom ezt Hogy csináljam én meg? Hogy Ne már! Nem bír bemenni, most vissza kell menni szar szargommáért. Gyerünk! És még csúszik is. Mm. meg, és itt hol találjak? Itt. Így. Ha meghalunk, az már életveszély. Hogyha itt meghalunk, az már itt nagy kurva. De ez visszajön! Na jó, ne gyere te vissza, buzi, gyere. Mi van, felélesztettek a csísságem meg, vagy mi van? Most már többször nem felé lenni, kurva. Mert csúszik is. Ami jó. मेरे को दे दो बहुत food. Fogman. That must be a force. Kell zviera. De ő mire kéne? Hát nem ő Ahol van ennyi volt?